Jeszcze jeden filmik testowy prezentujący konieczność posiadania mikrofonu zewnętrznego nawet do takiej kamery jaką jest ten już wspomniany przeze mnie e, GZHM400 Everio w tej chwili mikrofon jest wyłączony to jest tylko tutaj tak po prostu atrapa nie tyle atrapa co, co po prostu mikrofonik filmowy odłączony także kolejny z filmów w którym będzie sobie można porównać jakość dźwięku wyłącznie z kamery z mikrofonu kamery. Należy jednak przyznać, że GVC Everio ma w miarę przyzwoity mikrofon wbudowany w korpus kamery. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki ze strony wideomarketing.pl i chciałbym dzisiaj zaprezentować mikrofony, które używam przy swoich produkcjach filmowych. No, nie chodzi mi tutaj o to, aby specjalnie się czymś pochwalić, czy pochwalić się gadżetami, lecz po prostu uzmysłowić wszystkim znaczenie ścieżki dźwiękowej.